Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabatku yang berbeda agama, atau eh, keyakinan. Selamat pagi semuanya. Good morning, good morning, good morning. Salam pemula. Yuk, pemula, mana suaramu? Tunjukkan dirimu. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Maju bersama, sukses bersama. Ya, thank you, thank you, thank you very ya. Sister, iya, mother, grandmother, beautiful ya, yang imut-imut, yang cantik-cantik, yang cakem-cakem, yo, yang endut-endut, yang endut-endut, yo, ah, pokoknya semuanya ya, uh, eh, eh. is my beautiful, my body beautiful, ya, uncle, my uncle, suhu, iya, ampun, suhu, iya, senior-senior saya baik kawan baru, kawan lama. Yuk ah kita maju bersama, sukses bersama. Yuk. Ya di pagi ini pagi yang cerah ya di hari Sabtu tanggal berapa ya? <laughs> Tanggal 20 ya 08 ya tahun 2022 di bulan Agustus yuk kita semangat ya semangat 45 kita tunjukkan pada dunia kita mampu kita bisa ngomong apaan sih ya iyalah kita santai kita santai berarti kopi dulu sebentar sahabat sahabat tuh. ya kita kupas tuntas kita kupas tuntas kita kupas tuntas kita bedah kita bedah bedah bedah ya hmm untuk menjadi uh, seorang youtuber ya youtuber itu ya kita review ulang dulu ya untuk menjadi seorang youtuber itu eh, tidaklah perlu eh, peralatan yang terlalu mewah ya buat sahabat-sahabat ini khusus untuk buat pemula ya pemula nih pemula pemula saya juga pemalu nih sahabat-sahabatku nanti eh, khusus untuk buat pemula ya jangan ribet-ribet ya apa yang ada yang mau bikin channel yang bikin channel ya bikin bikin semangat Ya eh, dengan caranya ya kita bedah bersama caranya ya jangan terlalu ribet-ribet, jangan terlalu pusing-pusing ya kapan mau majunya, kapan mau sukses. Ayo coba, mencoba lagi ya gagal satu ya kita cari lagi ya putus cinta kita cari lagi ya ya eh, eh, jadi seperti itu selamat mencoba ya kita mencoba mencoba lagi ya uh, kita bedah bersama ya buat sahabat-sahabatku pemula. Jadi untuk menjadi seorang YouTuber itu tidaklah perlu dengan peralatan yang mewah. Kita dengan menggunakan peralatan seadanya, kita bisa dan kita yakin yang pertama itu uh, terus kita bikin video ya bikin video sesuai dengan uh, kesukaan kita atau kontenmu ya bikinlah bikin video ya mau bikin video hiburan ataupun ya musik ataupun olahraga ataupun ya hewan peliharaan ataupun ya motovlog ataupun masak memasak nih ibu-ibuku ya iya yang cantik-cantik yang bahenol demplon demplon demplon yang bohai ya kakakku adekku yuk bikin tidak apa-apa apalagi ibu-ibu banyak kegiatannya nah saya tambahkan buat ibu-ibu ya buat ibu-ibu buat kakakku ya untuk sister my mother grandmother ya bila mana kan konten saya lihat eh, banyak konten ibu-ibu tuh peluangnya banyak ya memasak merapikan uh, rumah atau menyapu atau mengepel atau menggosok ya nah kebanyakan yang saya lihat banyak eh, kontennya itu ibu-ibu uh, ya mother motherku, mother beautiful, banyak kan memasak, memasak. Nah, coba kali-kali eh, sebelum memasak itu eh, beli dulu, misalkan beli belanja di mana ya di mall apa di mana jangan kan di mall kita mah di warung aja kalau nggak metik dulu di sawah apa gimana itu kayaknya lebih bagus oke okay? itu ya buat ibu-ibu sarankan ya yang mau bikin channel seperti itu jadi kita uh, bikin apa channel masak jangan langsung memasak kalau bisa dari ini ya ada apa belanja sayurannya terus apa gimana memetik sayur dulu lanjutkan dengan memasak oke lanjutkan iya terus uh, bisa ya motoplok motoplok tidak terlalu sulit kalau menurut saya kita tidak perlu pakai uh, apa GoPro apa gimana ya kamera biasa juga ya kamera biasa bisa HP nih HP murah nih HP murah HP murah bisa caranya sangat gampang ya saya kasih tahu buat sahabat-sahabatku misalkan kalau punya rompi apa ya jaket tinggal seperti ini kan kita pakai kadang di jaketnya di jaket ini kan suka ada sakunya apa sini sebelah sini nah ini kita posisi udah on dulu ya di onin onin ke video langsung kita bisa taruh seperti ini aja aman ini aman baru kita pakai pedang motor kebetulan bisa kalau lebih ini biar bisa kita pakai suara pakai mic on ya mic on kebetulan saya lagi nggak bawa tinggal dicolokin mic on sini bisa itu lebih bagus dan tanpa biaya ya tanpa peralatan yang mewah nah terus uh, buat sahabat-sahabat saya yang hobi memancing silahkan memancing ya banyak ya alhamdulillah saya lihat-lihat mancing-mancing itu banyak senior-senior ya uh, dia udah dari mulai dari perjalanannya lanjut dengan memancing bagus dan ada yang live juga di sono bagus-bagus itu saya akui jempol dua jempol eh empat jempol ya jempol tangan kanan tangan kiri dan kaki kiri kaki kanan terus buat pemancing pemancing suku hmm. itu bagus ya buat menambah ini juga apa e, jadi perjalanannya dulu mau berangkat perjalanannya lanjutkan dengan memancing kadang ada juga sesudah, sesudah memancing lanjutkan dengan perjalanan pulang itu lebih bagus sahabat-sahabatku jadi untuk menjadi youtuber sukses itu tidaklah e, sulit yang penting kita mau upload video sesuai sesukamu ya sesuai dengan isi kontenmu ya misalkan ya berbobot juga ada yang berbobot dan misalkan dan yang unik-unik ya diisi dengan hiburan dengan candaan juga dan bila mana mengupload video ya usaha sesekali sekali sesekali apa ini jangan terlalu sering juga tampakan mukamu wajahmu yang cantik yang ganteng yang bohai yang baheno yang demplon ya tampakan muka wajah sebentar aja sebentar dan biar orang itu oh ini nih iya ini nih, ini ya Mama Palen, oh ini ya Bang Absa, inilah Bang Ripa, ini ya Biung, ini ya Cindy Jelek, ini ya si Janda Boker, ibaratkannya seperti itulah ya, sahabat-sahabatku ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain. Nah, sesudah itu ya kita lanjutkan lagi ya, kita bedah lagi ya ini khusus buat pemula ya, khusus pemula ya. Bikin video yang unik-unik, yang lucu-lucu dan dengan ciri khas kita sendiri. Sesudah itu ya silahkan upload, jangan nunggu lama-lama ya upload. Kalau kita sudah pintar ngedit, apa gimana ya silahkan diedit. Kalau tidak bisa, apa gimana, jadi kita nggak usah bikin pusing, nggak usah bikin ini hidup ini sudah pahit, sudah susah, kalau itu langsung aja uploadnya pasti ada yang mengunjungi. Terus uh, terus uh, tetap ya jangan lupa juga jadi sebelum kita upload ya hubungi eh hubungi uh, berkunjung dulu ya bersilaturahmi ke sahabat-sahabat baru atau sahabat lama. Tetap itu nomor satu bersilaturahmi karena tanpa beliau tanpa mereka kita tidak akan sukses. Ya, saya pesan semuanya itu tetap ya bersilaturahmi dan usahakan sekarang kita rubah mindset kita ya, kita rubah uh, berkunjung itu ya diusahakan ya tiga menit ya tiga lewat. Syukur-syukur alhamdulillah lebih full dan itu tidak akan rugi buat uh, kita yang mengunjungi hitung-hitung menabung ya atau menanam saham di tempat mereka karena kita sering melihat video-video mereka itu akan menambah uh, viewer kita ya di video tersebut karena si apa dan jangan lupa juga itu uh, like ya like itu like sangat bagus sangat mantep saya juga uh, mulai mulai mulai yuk mulai kita rubah mindset bersama-sama maju bersama sukses bersama habis ya, jangan lupa ya komennya ya ketik komennya ya komennya jangan spam ya banyak yang eh, banyak banyak yang spam jadi uh, like itu merupakan uh, menambah viewer kita ya Insya Allah kita buat tabungan ya sebulan dua bulan. Karena si YouTube itu akan merekomendasikan video-video kita karena sering kita ngom apa komen di situ ya si yang video juga masa masa nggak berpunya pikiran ya mereka akan mengembalikan juga kunjungannya dan insya Allah kalau orang yang baik hati akan merekomendasikan juga video kita atau mengeser ke yang lain-lain begitu salam pemula tetap semangat semoga bermanfaat jadi intinya untuk youtuber pemula atau yang mau bikin konten untuk menjadi youtuber yang sukses itu tidak perlu sulit, sangatlah mudah. Yang penting kita rajin ya, rajin rajin mengupload video dan berkunjung berkunjung bersilaturahmi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga bermanfaat. Thank you.